Esses meninos são simpaticíssimos, muito mais do que simpáticos, talentosos, conquistando públicos a cada dia, não é, Lilian? E como? Olha, o Piero está aqui. Alô, Piero. Está aqui o Piero. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Em seguida está o Inácio. Bom dia. Que, aliás, estava namorando Sim. uma brasileira. Sim, mas é algo que não quero lembrar, sabe? <laughs> porque foi um rompimento. Não, porque ruidoso. bom, não, porque foi a distância, né? Por conta da distância, então o meu coração está, está, compartido, né? Está, está, está. <laughs> Você está tá solteiro agora? Agora estou solteiro, sim. E o Gianluca? Gianluca, tchau. Como está, Gianluca? Tudo bom, estou tratando de, de aprender a falar português. Ignacio fala muito bom português. Porque conviveu Porque com a tu, Sim, aprendi, não? Aprendi. El amor, el amor, el amor. Aprendi por el amor. não, não, temos eh, namorada, como se diz? Que a gente não tem namoradas. Temos namorada do Brasil. No Brasil, não. não mas na Itália, não. sim. Deve ter um monte. Ela agora aprendeu eh, a falar português. E agora vai começar a falar japonês, porque está com uma japonesa. Não, não, Assim aprende os idiomas, não? Não, não, não. Mentira. Ele, ele fala nove, nove idiomas. Não, porque tem muitas novias, namoradas. Não. Ô, Piero, você é nascido onde? Em Sicília. Sicília? Sicília. Sicília. Sim. A gente, para... pra... Como vai você? Como é que ficou? O quê? A música. Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Peça alguém pra me contar sobre o seu dia. A Anoiteceu e eu preciso só saber. Vem que a sede de te amar me faz melhor. Eu quero amanhecer ao seu redor. Preciso tanto me fazer feliz. Hein? Que lindo. Ah, que lindo. Oh, Roberto Carlos, vamos te esperar, hein? Vamos cantar juntos. Espero aqui o público. Aplauso, o público. Aplausos. Pide el aplauso, ¿eh? É que cantamos, cantamos, o público não aplaude, não. A Maurício, deixa eu perguntar pra eles. Vocês vão gravar esses nomes Eu sou E tenho eu é, tatuagem é, pra minha família, ah. cá. E Na perna. Na a perna. Sim. E depois tem outro tatuagem que você não pode ver com é, seus nomes. <laughs> Agora todo mundo vai achar que é, que é lá. Que doido esse menino. A gente fala aqui no Brasil assim. Tengo nome de vai, acá. Vai ver que a <laughs> tatuagem é no caule da sua masculinidade. Tá, Gostou? <laughs> o jeito. Sim, sim, sim, sim. Fizemos um, uma colaboração com ele. Ele veio cantar aqui. No 2012. 12. Cantamos com ele. Eu acho que vocês escondem um pouco o jogo da imprensa e, claro, vocês têm todo o direito, não é? Mas eu duvido que vocês não tenham namoradas em todos os lugares. Eu entendo o português que. Ah, nem eu. Nem eu entendo. Dialoga, fala, ah, não, é? Quantas namoradas você não, tem? Né? Eu sei que no Brasil não tem nenhum. É, nossa vida, como se diz, é, hemos desfrutado, como se não, diz. Não, é que somos meninos. É, somos... Não, não parece, não filósofo. Não, não, não, não, não, não. É parte desse. Posso dessa vida. Posso falar ou não? <laughs> É a pergunta. Fala. Fala, fala. è parte della de, la, de, de la, vida de, artista che viaja per il mondo, ¿no? Por el mundo, ¿no? Es parte di tutto, di disfrutar della esa vida, ¿no? ¿No? Me imagino a, a, a mi edad, ¿no? Quanti tu... anos você 27. 27? Sim. E você? 28. 29. 30 e 31. obrigado para nós. Obrigada para nós. 30 e 31. Aí. Eu sou mais velho que você. Não, é, em é uma perna. <laughs> e para encerrar o programa, eu vou pedir para o Piero.